umaga mga ka-DIY. So ngayon, testing na natin yung bagong bili nating inko welding machine. Ito yung stick siya, ang electrode, gumagamit ng stick. So meron na ako previously na biling uh, uh, ginagamit na welding machine, yung MIG. So nag-decide ako bumili pa ng isang welding machine, yung uh, welding rod na naman para mas tipid at the same time. May mga may mga instances kasi na mas magandang gamitin ang stick compare sa MIG. So, mamaya may mga inputs ako magbibigay uh, regarding load. So, tara, testing na natin kung sulit ba itong Inco welding machine natin. So ayan guys, uh, ito yung isa sa mga reason bakit pumili ako ng welding machine na uh, distic. No, meron akong ginagamit na MIG pero uh, gumamit, uh, bumili pa rin ako, nag-decide pa rin ako bumili ng stick kasi ito. So isa sa mga problema ko dati, uh, sander lang yung pinangkakat ko. So may mga instances talaga, may mga chances talaga na hindi evenly yung cut. So pag, pag dinikit mo na sila, so may mga awang. So pag MIG ang ginamit mo, ang hirap niyang peel upan o ang hirap niyang takpan kasi maliliit lang yung bala nun. Unlike kapag itong stick, no? So, madali lang siyang matatakpan. Yun nga lang, ang advantage ng MIG, mas magandang gamitin ng MIG kapag ganito kaninipis yung mga weweldingin natin. Dito kasi, sa stick, malaki yung chance na mabutas natin tong, uh, itong ating bakal. So, kaya ang gagawin natin, bababaan lang muna natin yung amperes, no? So, kapag uh, hindi niya, pag bumubukol naman siya, saka natin tataasan. Pero pag nabubutas na, nabubutas yung bakal, bababaan natin. Pero bago kayo magumpisa ng uh, anong welding works, kailangan syempre may proper protection kayo sa mata. No? So, free ito dito sa ating Inco welding machine. So, i-review ko rin to. So yun guys, medyo nabubutas so bababaan natin ng konti. So guys, natakpan na natin yung uh, ibang butas. So mas madali siyang matakpan kumpara kung gagamit ka ng MIG. So napansin ko okay din yung grounding niya. Hindi ako masyadong uh, nagka-problema sa grounding. Yung kasi yung napansin ko sa ibang mga brand, ang hirap ng grounding. So kung napapansin nyo, yung wini-welding ko is nakapatong lang sa aking welding table. At yung ground natin is dun lang sa table mismo naka, nakakabit. So hindi siya directly dito sa sa, sa bakal o dun sa wini-welding natin. May mga brand kasi na kapag ganun ang ginagawa ko, uh, ang hirap ng grounding, no? hindi siya nag-spike. So, nililipat ko pa dun sa bakal. Pero ang ink so, so far, ang ganda ng performance para sa akin. So, yun guys, uh, initial testing lang muna. Hindi, muna, hindi ako magpapaka-details sa pag-review sa kanya. Pero para sa akin, okay itong ink No? So far, ito yung pinaka matikas na nagamit ko pagdating sa this welding machine. No? So, pero sa MIG, okay pa rin ako dun sa Lotus na ginagamit ko. So, yun lang muna. So, guys, maraming salamat sa panonood. At sana may uh, nakita kang uh, o ka sa aking uh, video. Yun lang, maraming salamat.